jane. katakan. <laughs> Kang Patok. <laughs> Ayo. Pasukan joget. Aku tak singalah terima mundur timbang loro hati たおやお sky. Dadang Mas Ari Mas Memet Sugeng Rawo Tim Nginceng Kru Nginceng Assalamualaikum janjimu Terima kasih. ngerti tak nyata de kowe selak golek menangmu dewe lebih setunggal loh lah, bahwa Wah, jejeje mata sembah sangat.